ka manta duk abubuwan da kake faɗa kake cewa ba za ka iya rayuwa in babu ni ba idan ba aura maka ni ba za ka iya mutuwa duk ka manta da wannan abubuwa da kenan lokacin da lissafi na yake da karanci yanzu kuma da Allah ya sa kwalwata ta gane na gane waye ni ko da ke ko ba ke zan iya kai ni in ma ba ke din zan fola wallahi in kin ga dai da takura gara ki bayani tun da wuri